No No A ver, Jocelyn, siéntate. A ver, te voy a tomar una foto. Siéntate. Siéntate. Te voy a tomar una foto. I think he's Siéntate. Vete, lo agarra.